हेलो व्यूवर्स आप देख रहे हैं how to Majid YouTube channel और मैं हूं आपका होस्ट माजिद तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं एडिटिंग के हवाले से कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी चेंज किया हुआ है तो ग्रीन स्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली इसे चेंज कर सकते हैं अदरवाइज़ भी आप कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड से यूज़ करते हैं तो आप कहीं मर्जर से कर सकते हैं और अगर आप वैसे यूज़ करते हैं तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैमटेसिया के ज़रिए आप कैसे अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें how to model YouTube channel को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें तो गाइज़ हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं तो हम अब आपको बताने वाले हैं कैम्प स्टूडियो नाइन में हम अपना वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए बेल के कौन कौन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको बज़रिए नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो तो इधर से हम अपना ओपन करेंगे कैमटिशिया इसमें मेरे पास दो फाइलें हैं एक मेरी वीडियो है ये मेरी ही वीडियो है और कुछ ब्रेक करके दिखा देता हूँ इधर से इसको मैं ट्रैक करता हूँ और ये देखें ये आगे फिर देखें मेरा वीडियो ए, मेरा ही अपना वीडियो है जिसमें मैं अपना बैकग्राउंड आपको चेंज करके दिखाता हूँ इसका तो आपने ए, जो बैकग्राउंड पीछे लगाना है एक तो आपको वो चाहिए देखिए ये मैंने जैसे पिक्चर चूज़ की है ये पिक्चर पीछे बैक पे लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको भी ड्रैक करूँगा इस और जितनी इसकी वीडियो की लेंथ होगी उस हिसाब से मैं इसको ओपन कर दूँगा और ये देखिएगा अभी तो आपने करना क्या है ये हमारी जोन सी है एक तो है वीडियो दिखा देता हूँ ये और अभी आपने क्लिक करना है इसके ऊपर और देना है ऐड विजुअल इफेक्ट पर और रिमूव करना है कलर अगर तो आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं तो ईजिली हो जाएगा तो देख तो ये देखें इसको प्रेस करेंगे तो चेंज हो हो चुका है इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया हुआ है तो अभी हम इससे इसको थोड़ा सा करना है कि ये जैसे सॉफ्टनेस वगैरह छेड़ेंगे ये देखें ना ज़रा तो आपने इधर से सेटिंग आप, आपको मिल जाएगी आपने इधर से सेटिंग्स को करना है जो कलर आपका बैकग्राउंड पर होगा उससे आप करेंगे रिमूव इसको ज़रा कर लो इधर ये इधर तो ये भी देखिएगा बेहतरीन जाएगा इसका ये कलर ये देखें आराम से इसका ये चेंज हो चुका है इसकी सॉफ्टनेस आप करें जितना करना चाहें कर सकते हैं ये देखें और ये तो देख सकते हैं कि इसका इजली बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है तो गैज़ आप इस तरह अपनी कोई भी वीडियोस हो उसको बैकग्राउंड इजीली आप चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें जिस जगह पर चाहें आप वहाँ पर जाकर इसका अपना वीडियो डाल सकते हैं और बहुत इजी मेथड है ये तो आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने इसको ओपन करना है एड व्यूल इफेक्ट करना है और रिमूव आ कलर करना है जो मैंने किया और सिलेक्ट और प्रॉपर्टीज़ में जो आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर होगा वो जैसे चूज़ कर देना मेरा वाइट है मैंने वाइट चूज़ किया है अगर आपका ग्रीन है रेड है जो भी है वो जैसे आप स्टेच कर सकते हैं और उसे दोबारा उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग